قصيدة ميناء الحب للشاعرة دكتورة أمل العرب من ميناء القلب ترحل سفينتي من ميناء قلبي ترحل سفينتي من ميناء قلبي ترحل سفينتي وفي بحار الهوى تسير عطلتي من ميناء قلبي ترحل سفينتي وفي بحار الهوى تسير رحلتي تلاطمها أمواج الغرام والعشق وتعصف بيها رياح الهوى تلاطمها أمواج الغرام والعشق وتعصف بيها رياح الحياة وعلى ضفاف نهر حبك وعلى ضفاف نهر حبك ترسو أشرعتي وعلى ضفاف نهر حبك ترسو أشرعتي ومن شواطئ غرامك ومن شواطئ غرامك تطلع أدمعي من عيني ومن شواطئ غرامك تطلع أدمعي من عيني وفي بريق عينيك تهدأ ثورتي وفي بريق عينيك تهدأ ثورتي وفي بريق عينيك تهدأ ثورتي من نبع حبك أرتشف رحيق الغرام من نبع حبك أرتشف رحيق الغرام وتنفس نسيم العشق من نبع حبك أرتشف رحيق الغرام وتنفس نسيم العشق ونتذوق طعم الشهد ونتذوق طعم الشهد وتستقر رحلتي في قلبك وتستقر رحلتي في قلبك ويتراقص الفرح في مقلتي ويتراقص الفرح في مقلتي ويرحل الحزن من أيامي نزرع بالفرح ألف وردة وزهرة في بستان أحلامنا نزرع بالحب ألف وردة وزهرة في بستان أحلامنا وتجد الطيور وتجد الطيور فرحا بقرب سفينة البحر في نهر هوانا وتجد الطيور فرحا بقرب سفينة حبنا في نهر هوانا نسكن في جنة عشقنا هنا حبيبي واحد غرامنا نسكن في جنة عشقنا هنا حبيبي واحد غرامنا ما حياة دكتور أمل